Takže zdravím ťa Edočak sa pri ďalšom páte 3 Bodies Basics in Education and Learning a dneska tu máme Bullies Basics in Education Learning alebo Bulimania od developera menom Baten Games. Takže toto je úžasný mod. Videl som ho u uh, kopu zahraničných youtuberov ako napríklad TFG alebo Kandor Kien a rozhodol som sa um, ho, si ho vyskúšať. A tento Baiten Games je nový developer na tomto kanáli, čiže sme od neho zatiaľ nič nevideli. Možno jo, ale bolo to asi strašne dávno. A, a dneska sa pozrieme, ako ďaleko sa dostal tento developer s týmto modom. Ale predtým než začneme, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber na tento kanál, lebo môjim snom je dosiahnuť tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď ho dáš, tak dos budeš dostávať upozornenia na moje videá, na moje streamy a všetko ohľadom môjho, môjho kanála. A ešte jedna vec, e, pre tých, čo nevedia, tak mám vla, vlastný Discord server a môžete ho nájsť na kanáli, e, keď si dáte tú listu s mojimi um, sociálnymi sieťami, tak tam nájdete um, Discord 1 link Discord 1, na to kliknete a to vás automaticky pridá do môjho servera tak bez ďalších okecávaní môžeme ísť na to. Škoda, že toto není búlýho tvára. No. I'm gonna take your cane. Ahoj, bully. Ciao, Wes. Takže... Toto je normálne, ale všetko ostatné je Bolý timb, čiže oranžovo-modré je všetko. Áno. Vidím, že developer sa veľmi vyhral s kontrastami farieb. Sa mi páči, ak tie okraje sú stále zelené. Nine. Mine sa mi páči, že jak sú tie okraje. I'm gonna take your cane. Zelené. Všimli ste si to? I'm gonna take your cane. Štyrec. Uh, jedna. Peť. Ja sa vždy zlaknem, keď dostanem x, lebo ja si myslím, že to je zle a pritom to je dobré v tom momente. si zase nastavil plné funkcii, plno funkcii na myšku. Takže môžem robiť toto. A môžem bežať. Problem Čo je celkom cool. Tu mám na myške ďalšie dva tlačítka. Takže OK. A všetky postavy by mali byť bully. Čo je... Čo sme zatiaľ videli iba... Bavodyho. A Arcenka teraz je tiež bully. <laughs> OK. Sice divný bully, ale... Bully. Takže jo ideme si pretratiť notebook. Páči sa mi um, tá kombinácia tých farieb, že modrá a oranžová. Lebo to je celkom pekné keby aj tie steny boli modro-oranžové, to by bolo tiež halus. Ale mám taký pocit, že táto... OK, tak to bol bully principál. <laughs> A mám taký pocit, že táto textúra, čo je na stenách, je iba jedna. Čiže nemôžete mať napríklad dve farby na jednej textúre. Akože môžete, ale bude to vyzerať otrasne. Čiže... Ja pôjdem sem takto a odflasknem bully Valdíka na koniec tejto chodby. Toto je moja stratégia normálne. No ukáž sa. No poď. Principálové pískanie je trošku iné. Čo som celkom... Čo som celkom prekvapený, lebo ja som si nemyslel, že uh, tu budú zvukové um, premeny, akože som si myslel, že tu sú len vizuálne premeny. OK, idem naspäť. Sice mám jednu výsodu navyše, ale pôjdem si pre druhu, lebo to sa mi zíde. Neviete, kedy sa výsoda zíde. Presne. Tak. We... What? No items. What? No items. No pass. Ja som sa Okay. 15 seconds. Detention for you. I'll take that. It's mine now. Čo? I wanna play with someone. Right? Okay. To bolo divné. I'm gonna take your cane. OK, takže čo som ja očakával? Takže som očakával, že toto bude len taký reskin mod. Reskin mod je taký, že vlastne tie textúry zmení developer. Ale neuvedomil som si, že aj zvuky budú iné. Takže, <laughs> um, OK, ideme znova. I'm gonna take your cane. Musím si dávať pozor na to, že... že principál... I'm gonna take your cane. Splýva z pozadí. Problem two. Lebo ja som ho tiež nevidel. Great job. Alebo pravdepodobne right. za mnou alebo vedľa mňa. Come here and get your prize. A shiny quarter. Máme peňažťok. Ďakujem, Bully. A teraz... Problem 1. 2 5, 14, 35. Alebo 5. E -e. No. bolí nás naháňa zase. To je to, že všetci majú <laughs> rovnaký z, rovnaké zvuky. Že všetci majú zvuky bolího. A ja potom neviem, že kto je kto. What? No items. No items. No pets. No to bol of motor z um, 0 a 35. Nebojte sa, toto je len prehodené to x a 5 To, je, to sú iba prehodené tie x a fajky, lebo toto je akože swap Pt mod, ale aj bulimania. Čiže... Všetci sú bolí. V tomto mode. OK. Takže musím si dávať pozor na principála a, a musím dávať pozor aj na to, že všetci majú rovnaký zvuk. Tam je ďalší peňažťok. Takže si ho grabneme real quick. Tam je or originálny bolí. Baldy ma stratil. Ako pozerám, Baldy ma stratil. Jo. On ma asi stratil. Čo je výhoda pre mňa, lebo môžem zobrať ten štvrtý notebook, čo je tuto hneď pri onom. na tejto chodbe tuto. I'm gonna take your cane. I'm gonna take your cane. To bol asi principálov písk. alebo niečo. Lebo... I'm gonna take your cane. A to asi sleeping time. Teraz si sleeping time. Goda sweep. No. To je tá metla. Metla. Trošku mám zvýšenú senzitivitu, ale nevadí. To Si možno potom znižím. Zatiaľ sme ešte nevideli playtime. Čo sa celkom bojím, lebo lebo títo developeri sú veľmi kreatívni, čo sa týka um, týchto swapped um, modov. Čiže ten Fosparizov motor je vážne otravný. Akože neviem, či to developer spravil na schvál, že že, že nech sa hráči potrápia, alebo neviem čo. Ale nie, nie som si istý, akože... A prečo tie nožnice nie sú oranžové? Halo? Mist Opportunity. Možno ho šlamnem. There we go. Frieskol som baldíka dole chodbou výsledov. Čau principálo. Charakter design sa mi veľmi páči. Je to také iné, ako by som to povedal. I'm gonna take your cane. To bol asi sweeping time, hej, lebo... I'm gonna take, take your cane. Áno. To je problém, že všetci majú rovnaký zvuk, tak neviem identifikovať, že... Aha, playtime! No nie, nie. OK. Máme tri notebooky. Stále. Zoberiem si túto brisadu. A... Kde boli? Kde je? nie zadział. Nie, zadział. Ja nie wiem idzie. To What? No items. No items. No pass. Was hast du denn bloß da denn schon? I Wszystko, 15 seconds. Detention for you. I'll take that. It's mine now. No, dat is een prikhaal. Totaal niet. Prikhaal is gewoon I'm gonna take your cane. Ja si už musimy zmusić do sensytywitą nejako. Tak to na Takže dáme posledné kolo a v tomto kole budeme like aku Aki, aku I'm gonna take your cane. No mm, to to je oveľa Nie je to až také drastické, hej. Otvor mi dvierka, I'm gonna take your ehm, cane. Great ehm, job. Um, That's right. Problem two. Three minus. Wait. O oh, nie. i I'm gonna take your cane. I'm gonna take your cane. Nas boli. I'm gonna take your cane. Three. Great job. That's a good one. Problem three. You're doing fantastic. My time bad. Toto sa zobrazí, keď... You did great. Come here and get your prize. Táto správa sa vám zobrazí, keď... Urobíte všetky príklady zle. Problem 1. A good one. 8. 35. Wow, ty existuješ. How convenient. Hm. O! Oh. To by bolo, keby ma principál chytil hneď. Na začiatku. I wanna play with someone. Let's play. Vážne playtime. Play two, three, four, five. Wow, let's play. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo hrám vlastne Baldur's Basics. Lebo, ako viete, baudis Basics bola je hra ktorá bola vytvorená um, za jeden deň. Čiže grafika není až taká dobrá. Tak ja vám to poviem. Vo väčšine hier, napríklad vezmeme si strelačky, strelačka, hej, robíte len jednu vec. Že proste snažíte sa... Okay, play Rýchlo. Three, four. Wow, let's play. Let's play again. Proste v strelačkách sa snažíte z, čo najskôr zabiť svojich potiháčov. A to je jediný váš cieľ. Ale aj tu je ten cieľ zobratia všetkých 7 notebookov, ale tým, že tým, že každé kolo je iné trocha. Tým, že síce sa tie postavy spavnú na istých, istých miestach môžu sa randomne môžu sa randomne um, rozhodnúť kam pôjdu. Chápete? Lebo a preto je každé kolo iné. Lebo proste a toto sa mi najviac páči na tejto hre, že není to proste rovnaké. I'll take that. It's mine now. Že nemáte um, nemáte ten pocit, že taký, no, viete čo myslím, že Um, že si poviete, že táto hra je o ničom a pritom je to skvelá hra. A preto táto hra nabrala takú popularitu, aj kvôli tomu, že to není stále to isté. Chápete? Playtime nie. Ready, go! One, two, three, Makaj. four. Wow, that's great. Także tak. No, stále máme tri notebooky. I'm gonna take your cane. A stále sme nevideli Sweepin, Koda Sweepa. Stále sme nevideli Koda Sweepa. Stále sme nevideli First Plaza. A nevideli sme ešte koho. No, to jest zadział szybko. Gonna take your cane. Gonna take your cane. I'm gonna take your cane. Tam je. I'm gonna take your cane. Czekaj, idzie. Ja się boję. Tam je. OK. Let's play. Nie, play. Move it up. One, two. To są I'm gonna take your cane. Prečo? Že prečo stále hrám túto hru, aj keď takto vyzerá. Takže, toto bolo Bully z Basics in Education Learning alebo Bully Mania tak od developera Baten Games. Takže Takže na moje prekvapenie um, tento mod bol viac než som očakával, lebo som si myslel, že to je zase len taký reskin mod, ale tým, že uh, skoro všetky postavy um, majú skoro ten istý zvuk, tie isté zvuky. Tak neviete, že kto je kto v podstate. A to je na tom dobre, že ten developer to asi spravil na schvál, aby si smiatol toho hráča. Ale z, inak nezistíte tú postavu, než um, pozretím tej postavy, že ako vyzerá. Takže tento mod odo mňa dostáva 5 hviezdiček z 5 za zvuky, za, um, za charakter design a za zmenu zvukov aj niektorých, niektorých textúr. Takže ak si tento mod budete zahrať vy, Link na tento mod budete mať v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odbier a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.